ciclista a bordo da bicicleta viaja em suas fantasias alegrando a vida e os dias farrapo ciclo viajante com seu ciclo itinerante colorindo as avenidas com um sorriso radiante e também anda em sintonia viés da natureza. Bicicleta não polui cá de bunda, cai com toda segurança. Farrapo ensina com humor a transitar pela cidade. Seu jeitão é engraçado. boa tarde, boa noite. Sou Farrapo, ou palhaço ciclista. Eu sou viajante tá? Ando por aí fazendo minhas itinerâncias, tá? Tá, tá. É isso, tá? Eu vou arrumar as coisas ali, viu? A gente já vai começar. Não saia daí, sinta-se em casa, tá? Tá, tá. E aí, já vou começar, ok? Aguarde um minutinho. um mergulho na bacia d'água. Uh! Ok? Vamos lá, conta comigo! Ops, desculpa. Conta comigo! Sai daí! Aí! Uh! Uh! Ai, ai, ai! Terceira! novo, de novo. Agora, agora, na lua, câmera lenta, na lua, ó. Pronto. Agora é só esperar secar. Israel. assim, que agora eu vou apresentar para vocês os meus talentos culinários. Oh! Talentos de cantor. É, Farrapo também canta. É. Vou apresentar para vocês agora a dança da casinha, tá? A música é muito simples, ok? É assim. O piso da casa, as paredes da casa, o teto da casa, a chaminé, a fumacinha, o piso da casa, as paredes da casa, o teto da casa, a chaminé, a fumacinha, hu hu é a dança da casinha, hu hu é a dança da casinha. Aprendeu? Muito simples, né? É assim mesmo. Então, como o nome diz, né? É a dança da casinha. Aí tem uma, como o nome já diz, né? Uma dança, tem uma coreografia, tá? A coreografia também é muito simples. Vou fazer agora com a coreografia. Presta atenção o piso da casa, as paredes da casa, o teto da casa, a chaminé, a fumacinha, o piso da casa, as paredes da casa, o teto da casa, a chaminé, a fumacinha, ru, ru, é a dança da casinha, ru, ru, é a dança da casinha, de novo, o piso da casa, as paredes da casa, o teto da casa, a chaminé, a fumacinha, o piso da casa as paredes da casa, o teto da casa, a chaminé e a fumacinha, assim. uh, uh, é a dança da casinha, uh, uh, é a dança da casinha. Massa? Aprendeu? Bacana, né? Aí agora eu quero todo mundo dançando, cantando comigo a dança da casinha. Pode chamar a família aí e tal, arrastar os móveis pro canto, todo mundo dançando, fazendo aquela festa, tá bom? Então vamos lá, todo mundo comigo? Preparado? Solta o som, DJ! Uh, uh, é a dança da casinha. Uh, uh, é a dança da casinha. Eita. Já acabou? Ops. <laughs> É. <laughs> Então, aprendeu? Música é fácil, a dança é fácil, tá? Quero todo mundo fazendo aí. Depois fazendo aquela festa. Sem aglomeração, tá? Viu? A dança da casinha. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Eu vou agora desarmar meu circo aqui e seguir estrada. A gente se vê por aí nas próximas. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.

moto, carro e o pedestre transitam E no meio disso tudo tem quem vá de bicicleta Pedalando, pedalando pra poder chegar De um lugar pro outro preciso me deslocar Com a magrela eu vou seguindo, ela me leva e me exercita É o meio de transporte que meu coração habita pra você que circula pela cidade. Esse é o funk da magrelo, funk da mobilidade. Eu vou deixar pra você que circula pela cidade. Esse é o funk da magrelo. mobilidade.